Hoi, ik ben Jo en welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Ik heb voor jullie een kleine quiz eh, gemaakt. Het zijn 10 vragen en het bestaat uit meer keuzevragen. En aan jullie de taak is om het juiste voorzetsel erbij te zoeken. Dus eh, luister goed, kijk goed en bedenk goed wat het moet zijn. Heel veel succes! Eén. Ik ga puntje, puntje, puntje school. 1 onder, 2 op, 3 naar. Twee. Ik zal, puntje, puntje, puntje, je wachten. 1 in, 2 naar, 3 op. 3. Wij zwemmen, puntje, puntje, puntje, het zwembad. 1 onder, 2 in, 3 op. Vier. Het schaap springt, puntje, puntje, puntje, het hek. 1 naast, 2 over, 3 in. 5. Mijn zus zit, puntje, puntje, puntje, mijn moeder. 1 in, 2 over 3 naast. 6. Ik heb mijn boek, puntje, puntje, puntje, gelezen. 1 over, 2 naast, 3 uit. 7. Ik doe mijn kleren, puntje, puntje, puntje, en leg ze, puntje, puntje, puntje, de wasmand. 1. Over slash op. 2. In slash naast. 3. Uit slash in. 8. De buurman woont, puntje, puntje, puntje, mij. 1. In. 2. Over. 3. Naast. 9. Er zit een kuiken, puntje, puntje, puntje, het ei. En we wachten tot het uitkomt. 1 in, 2 over, 3 naast. 10. Puntje, puntje, puntje, mijn tas zitten mijn sleutels en mijn portemonnee. 1 onder, 2 in, 3 over. En dan nu de oplossing. 1. Ik ga naar school. 2. Ik zal op je wachten. 3. Wij zwemmen in het zwembad. 4. Het schaap springt over het hek. 5. Mijn zus zit naast mijn moeder. 6. Ik heb mijn boek uitgelezen. 7. Ik doe mijn kleren uit en leg ze in de wasmand. 8. De buurman woont naast mij. 9. Er zit een kuiken in het ei en we wachten tot het uitkomt. 10. In mijn tas zitten mijn sleutels en mijn portemonnee. En hoeveel had je er goed? Schrijf het even hieronder, want ik ben wel heel erg benieuwd hoeveel je er goed had. En eh, nou vond je dit nou een leuk filmpje? Doe dan weer even duimpje omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal Nederlands met Jo. Dankjewel voor het kijken.